morning. Sì, qui sono le 10, come dico in questi casi, non proprio mattina prestissimo, mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch. It's May 6, first Friday of, fri uh, Friday of May 2022 and... And if... E... Can believe it. It's a Friday once again. It's a Friday once again. I Naples, ormai è che è pomeriggio, essendomi anche fatto la barba, come sapete, quindi sono le 3.10 in, in this moment, comunque praticamente the sì, the same degrees of uh, this morning when I have a bed, quindi uh, 71 and 6 Fahrenheit and 22 Celsius, and uh, this means that it's that they really, really really release of the Lifeless Days in this period and also Mora Summer Climate and Spring Climate che la febbre è poi sparita del tutto quindi bene così bene così um, sì, as regards the video tools uh, <laughs> as always I'll do uh, I don't know if I'll do it but eh, if I'll do it always is always separate from this so eyes open if uh, in the case it interests you pay cioè, eh, as he and you all just see from the window. As you notice, and as you, as he and you all just see, uh, it's a totally, totally grey, dark, cloudy sky, and uh, we don't have this beautiful Broscati, in Golden Sunshine uh, insomma anche ieri era un po' così speriamo che domani cambi meglio ma se, questa, se credo questa tendenza continui comunque non ci possiamo lamentare perché nei giorni precedenti abbiamo avuto per 4 giorni consecutivi lo Spirit Broscati e Golden Sunshine ma comunque speriamo a questo punto che domani appunto sia completamente meglio ma vedremo per cui se The Dis, Sofran, The Mythical Window, The Orange, Red, Lovely water container leads a mineral shooter behind me on the top, not visible in fact in the shot. Finally, from a mythical killer, the nave GX640 IPG 625. Eva, Greta Immol, The People, Follow, The Channel, The Ricorsi, un saluto davvero a tutti and also I hope you all had a great breakfast io purtroppo già l'ho fatta appunto soprattutto spero vi possiate consolare se il tempo con la colazione se il tempo dovesse essere brutto dalle vostre parti come qui um, per cui sì, I'll see you uh, in the video tools if uh, I'll do it or tomorrow